全ての存在は滅びるようにデザインされている生と死を繰り返す螺旋に僕たちは囚われ続けているこれは呪いかそれとも罰か不可解なパズルを渡した神にいつか僕たちは弓を引くのだろうかやあ、yeah. 俺の名前はジニアみんなにはジーニアスって呼ばれてる嘘だジニアってのは百日草のことだ何でも長い間咲く花らしい仕事はなんていうか人類軍の技術開発主任担当ってやつだ衛星軌道上にある6番目の基地ラボで新しい機体ヨルハを開発している このラボは最新鋭の開発機材と優秀なスタッフが集結していて何一人で話してるのジニアああ9号か <laughs> 何君たちヨルハタイプの機体が完成したらきっと世間が注目するだろうからその時の記者会見用の放送の練習をしておこうと思ってね <laughs> 何それ気が早すぎない一流の研究者たるもの全てにおいて準備は怠らないんだよ そんなもんなのかなあ2号だ何何か用9号いや別に用ってほどじゃないけど用がないのなら時間の無駄時間の無駄って <laughs> 喧嘩は良くないな2号コミュニケーションはアンドロイドにとっても大切な行為の一つだ無駄なんてことはないぞ分かった <laughs> よし 今日はみんなで運動機能試験だなそろそろ試験ブロックに集まるようにみんなに言っておいてくれ9号お前は特に特に注意散漫で他のことに気を取られがちだから忘れるなでしょ <laughs> 分かってるじゃないかさすがに何度も言われたから覚えちゃったよじゃあ10分後ぐらいに試験ブロックで集合だいいなはーい 彼らは新型の素体となるベースモデルだが <laughs> 俺にとっては可愛い家族いや生徒みたいなもんだ戦場に送り出すのは辛いが俺にできるのは奴らが戦場で困らないように強くしてやることだけだそう思っていたんだ ねえジニアちょっと聞きたいことがあるんだけどおお9号と2号か <laughs> なんかお前たち2人いつも一緒にいるなこれは偶然私はジニアに頼まれていた書類を持ってきただけああ助かるで9号は何しに来たんだいや特にたまたま2号が歩いてたから後をつけてみたんだ気持ち悪い <laughs> ひどいななんだ じゃれ合うならよそでやってくれこっちは独り身なんだからああいやいや聞きたいことがあるんだってばジニアの名前って花の名前なんだよねなんでそんな名前をつけたの俺がつけたんじゃない配属された先の上官がつけたんだうーん名前ってそんなに簡単につけてもらえるの勝手にあだ名をつけるのは構わないが正式名称については基本的には 人類軍の上層部の許可が必要だな <laughs> そうしないと管理上いろいろ面倒になるんだよあの私たちはん私たちにも名前ってつけてもらえるのああ全部の試験が終わって配属が決まったらそこで上官が名前をつけてくれるんじゃないかなそうあ2号 そろそろ記憶領域のチェックの時間だサーバー管理室に行かないと分かったジュニアありがとうあの子たちに正式な名前が付けられることはないヨルハ機体には強力なエネルギー供給源として機械生命体のコアを流用している敵軍のテクノロジーを組み込んだ機体は 正当なアンドロイドとしては扱われない運用時にも記号で呼ばれ続けることがすでに上層部の会議で決定してしまっている俺は一体一体何をやっているんだ2週間前 ユーラシア大陸東部の広大なエリアが機械生命体どもの手に落ちた昼の国では竜騎兵の運用ができないこともありアンドロイドの戦線は後退する一方だ原因は分かってるアンドロイドたちが戦意を失っているからだ早急に新兵器を投入する必要があるが 開発している新型機ヨルハは問題だらけだった機体は強力だが機械生命体の良質なコアを大量に入手する必要がある上運用コストが高すぎる多く見積もっても数百程度の機体運用しかできそうにないこのままでは戦況を逆転することは難しいだろうジニア 入っていいおう2号どうしたんだちょっと質問が何だ衛星軌道上で地球相対座標を得るときに雲で地上が観測できない場合はどうやって自分の位置を測定すればいいそんなことはめったに起こらないと思うがもしそうした状況が発生したらその時の時間と観測範囲内にある星の位置から逆算すればいい例えばオリオン座とか オリオン座そうだ昔の人類は星々の並びを神に例えて空を見上げていたんだ私たちには信じる神はいないが星座の座標情報は残っているから調べてみるとそうかなるほどジニアどうしたのいや何でもないいやむしろありがとう 変な人そうだアンドロイドが戦意を失いつつあるのは信じるべき人類を失ってしまったからだならばその人類を作ればいい俺は1週間かけて計画の素案を練った概要はこうだまず人類が生き残っているという発表を全世界のアンドロイドに向けて発表するそうすると 当然人類に合わせろってやつが出てくるそいつらを納得させるために月面に人類が放送しているかのようなサーバーを作る今ちょうど人類情報を保存している無人基地があるからそれを流用すればいいとりあえずこのサーバーを人類会議と呼ぼう次に人類会議との連絡用として専任のアンドロイド特殊部隊と 13番目の衛星軌道基地を新たに用意する人類会議の存在が全アンドロイドに周知されるまでその体制をいやダメだこんな計画リスクが大きすぎるし永遠に情報封鎖をするわけにはいかないこの計画は廃棄する必要があれ ジニアどうしたのそんな暗い顔しておおそんなひどい顔してたかいや何でもない9号何でもないんだその時 2号は大気圏突入試験のためラボの外宇宙空間で待機していた降下試験ユニットの準備を終えた彼女はラボからの試験開始指示を待っていただが予定されていた試験開始の合図はなく通信にもラボは反応しない予定時間を15分ほど過ぎた段階で通信環境の不具合と判断しラボに戻ることにした そして彼女は目撃するラボに何が起きているのかを何あれラボから煙がラボのカタパルトからは煙が噴き出していた2号が格納庫に到着するも通常照明は全て消えており真っ赤な非常灯だけが明滅している火災だった 衛星基地での火災は地上のそれとは訳が違う逃げ場もない上さまざまな資材が積み込まれているラボは危険な火薬庫も同然だったキューゴジュニア待ってて助けに行く彼女は無謀にもジニアの部屋に向かう重力制御がおかしくなった廊下は歩くことすら難しかったが2号は壁を蹴るように ジニアの研究室にたどり着き扉を開けるジニアそこで彼女が目にしたのは燃え上がる機材と書類そして倒れている仲間たち4号21号みんなどうしたのジニア何が起こったのそれにみんな ダメだニゴ逃げろやってへえさすが戦闘の得意な2号致命傷は負わなかったみたいだね9号一体これはねえ2号知ってた僕たち夜吐き隊に隠された秘密を9号 やめろうるさいやめてキューゴジンリアが何をしたっていうのああこいつこいつはね信じられない方法で僕たち夜ハ棄体を作ったんだよ僕たちの体の中にブラックボックスってあるよねエネルギー効率の異常に高い融合炉って教わってたけど実は 機械生命体から採取されるコアを集めて再構成したエネルギー機関だったんだよ <laughs> おかしいよね僕たちは人間じゃないどころかよりによって機械生命体と同じ仕組みで動いてるんだもうこんなのはアンドロイドですらない化け物だでもだからってこんな いいや2号話の本題はここからだジニアはさらに信じられない計画を立案していた月面に人類がいるかのように偽装してアンドロイドたちの士気を高める計画だだけどジニアの計画は不完全だった月面のサーバーを管理する衛星軌道基地そこから情報が漏れる恐れがあるからね だから僕は計画を書き換えた新たに作られる13番目の基地にはバックドアを仕掛け一定期間で解放する機械生命体からの攻撃によって基地は壊滅その後月面のサーバーからのみ通信を行うそうやって僕たちはアンドロイドのための神を月面に作り上げるんだ すでに月面のサーバーに計画を遂行するためのプログラムは送った僕たち夜ハ機隊の設計図も含まれてるこのまま自動的に製造される夜波の舞台によって神は生み出されそして僕たち夜波部隊はその神のために殉教するんだよねえ2号 僕はこの計画を夜派計画ってなぜお願い救護あなたは狂ってるもうこの計画は止められない僕たちは再び製造される だけど今の僕は君に君に殺されてよかった9号の命を奪った私はその場に座り込んだ炎の中で 9号は少し笑顔だったようにも見えるねえ2号僕たちの生まれた意味って何だろうわからないよ9号わからないここから先の未来は悲劇しか生まない私たちは どこかで間違えてしまった私たちはもう許されない永遠に永遠に